porque ustedes me lo pidieron, hoy voy a hablar de un tema bien caliente que pocas se atreven a tocar, el sexo oral. Hoy te voy a dar cinco pasos para volverlo loco con tu boca. Número uno, no vayas al grano. La mayoría de las mujeres creen que se trata únicamente de tenerlo en la boca, porque hay algunos hombres que son tan desesperados. Chica, olvídate de besito, de caricia Vamos como el dermatólogo. ¿Cuál es la prisa? ¿Tú sabías que una de las cosas que más prende a un hombre es una mujer que le gusta visitar los alrededores? Así que bésale el interior de los muslos y todo lo que encuentres cerca del objetivo. Número 2. Usa la tortura. Mm. Después de haber calentado los motores, vas a usar la táctica de la tortura. ¿Recuerdas cuando te saboreabas una paleta? Pues con ese mismo placer vas a saborear únicamente la parte de arriba de tu lollipop. Y si lo haces con sensualidad y despacito, lo volverás loquito. Número 3 Haz contacto visual. Mientras estás dándole placer, míralo profundamente a los ojos. No hay nada que encienda más un hombre que una mirada de placer que comunique lo mucho que tú también lo estás disfrutando. Número 4. Sé toda una cantante. Dame más gasolina, quiero más gasolina, dame la gasolina. No, no es que vas a cantar, el truco está en saber agarrar ese micrófono, no de mano llena. Lo vas a tomar únicamente con tres dedos y vas a subir y bajar la cabeza como un pájaro carpintero. Número 5. Enfríalo. ¿Cómo? Después de calentarlo, ¿ahora tengo que enfriarlo? No, no es eso. Te vas a poner un hielito en la boca y lo succionas como una loca. No tengas miedo, atrévete a ser una mujer candente y sensual. Si tú empleas estos cinco pasos, siempre lo vas a tener tus brazos. Si te gustó este empujoncito, dale like, uh-huh. compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y no te olvides de visitar mariamarin.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Número 1 no, ay, me caigo, espérate. Elías es un bárbaro. Y mira que yo no soy cubana para decir bárbaro.